Olá, moi boas, aquí a Rebelión do Inframundo eh, Comentarvos a todas, a todos, co 26 de marzo Imos a estar aí en Burela no Aversion Fest Montando unha festa ben guapa, xunta outra chea de grupazos Vémonos ali, familia Lume